ओम श्री मम कोटग्रे नम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थित नमस्त नमस्त नमस्त नमो नम this granite mafia mafia YSR Jagan and Nara Chandrababu Naidu Jahangir विंची Rahul Gandhi bluffing padyatra okay the same yellow colour thing you have seen on the opposite side Shahrukh Khan S R K and T S R what do call mining mafia ओम श्री मम कोटग्रे नम फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ अम कोटग्रा ओम श्री मम कोटग्रे नम the what do call supreme court judge should take suo motu okay it is लटी what do call thirty forty fifty fee trees are there and you say it is dry land area you bastards of Bharat बुआ चप्पल चोर साले गुजरात कांग्रेस के कुत्ते कमीने ओम श्री मम कोटाग्रे नमः